Como virar baiano? Como virar baiano? Você pega aqui, ó. Uma moto, de preferência colada, toda arrebentada aqui. Você bota em qualquer canto. Aqui, ó. colocar no chão aqui, ó. Você anda um pouquinho, você se monta nela e anda nela. Aí você bota no canto de novo. Aí você dá uma porrada no Bob Esponja. Que seu Bob Esponja. Aqui, é ó, vou dar um karate aqui. Como virar o Ash? Como virar o Ash? pega aqui igual um touro. Não tem um Pokémon que, que parece um touro? Você dá um, um chifrado aqui, ó, na parede. Vai ter que ser grande, tem que ser forte. Pronto. Você dá uma volta aqui, ó. E pra qualquer canto. Se você encontrar a Pokébola, você dá um. Você tenta abrir ela. Agora tem que ser com muita força. có cửa có cửa số ra xanh xanh của tao có cửa có cửa số ra xanh xanh của tao Yes,